你好，我是小夫。就在几个小时前，谷歌发布了 Pixel Watch、Pixel 7和7 Pro 以及 Pixel 平板。这期视频我就不当发布会复读机了。我想和各位聊聊 Pixel 7系列和 Pixel 平板上这颗被谷歌赋予众望的 Google Tensor G2 芯片。这次的谷歌硬件发布会，不知道是前期准备不足，还是场地的问题，画面噪点严重。更让我哭笑不得的是，好几位主持人的麦克风好像都快没电了。 声音听起来很奇怪，比如介绍 Pixel Watch 的这位主持人。啊、s e e what's my heart rate? It's ninety one。与之前网上泄露的消息一样，Pixel Watch 使用的是猎户座9110芯片。这是一颗2018年8月发布的芯片，由两颗 A53 和一个单核 Mali T720 组成，基于三星的十纳米 LPP 工艺。而三星在去年8月份发布了升级后的猎户座 W920 芯片。 考虑到谷歌与三星的合作关系，完全是可以放在这块 Pixel Watch 中使用的。不知道谷歌基于什么考量而选择四年前的芯片？虽然这颗芯片性能尚可，不过三星采用猎户座9110的几款智能手表都饱受续航困扰，恐怕 Pixel Watch 也要重蹈覆辙了。另外，虽然 Pixel Watch 的配置中规中矩，但是不得不说，这个造型真是深得我心。 这次发布会的重头戏，当然就是 Pixel 7和 Pixel 7 Pro 使用的 Google Tensor G2 芯片了。在处理器方面，这颗芯片与上代一样，采用了二加二加四的设计。不过让我大跌眼镜的是，G2 的两个大核竟然没有升级到 Cortex X2，而是仍旧停留在 X1，而两个中核则跳过 A77，直接来到 A78，小核则仍旧采用四颗 A55。 与我在几个月之前的视频中猜测的处理器搭配差了一代。我猜谷歌仍旧采用 A78 与 A55，可能是希望在性能和功耗之间取得一个平衡点。按照 ARM 的规划，新的 A710 和 A715 被降级成了中核，分发吞吐量被从 A78 的六发射砍到了五发射。同频 IPC 性能很有可能是不如 A78 的，至少 A78 还是一颗真大核。而 A510 虽然性能优于 A55。 但是伴随而来的是高发热和高能耗，而在低功耗下，A 五幺零的性能曲线反而不如 A 五五。在 CPU 主频上，谷歌象征性的为大核和中核分别拉高了 0.05GHz 和 0.1GHz 主频，小核维持原频率，似乎是在告诉用户，再努力了，再努力了。不过比较可惜的是，CPU 的三级缓存与 SLC 系统级缓存没有扩大，仍旧维持在四兆与八兆。 Google Tensor G2 的 GPU 比较有意思，由二十核 G 七八降级到了七核心 G 七幺零。由于 ARM 的 G 七幺零在一个核心内集成了两个着色器，所以 G 二的 GPU 大概可以理解为等效十四核 G 七八。看来经过 Pixel 六系列的发热问题，谷歌终于回心转意了，在手机 SOC 中一个劲儿的堆 GPU 核心的确没什么意义。七核 G 七幺零大概就是谷歌认为的最佳搭配了。 如果单纯看 CPU 和 GPU 性能的话，G2 恐怕要让各位失望了。相比于上代，基本不会有比较明显的性能提升，甚至可能还会不升反降，属于挤牙膏式升级。而在这颗 SOC 上最能凸显谷歌研发实力的，反而是不太显眼的半定制 ISP 与 TPU。G2 上的 ISP 大概率仍旧沿用了部分猎户座2100的 ISP，配合上谷歌自家的 ISP 模块。 而 G2 的 TPU 则进一步优化了功耗，提高了算力。相比于上代 Google Tensor 上的 TPU，性能提升百分之六十的同时，功耗降低百分之二十。考虑到上代 Google Tensor 的 AI 性能，G2 的 AI 运算能力有望超过 A15，甚至可能与苹果刚刚发布的 A16 打得有来有回。从谷歌在发布会上花了大概一半的时间来介绍计算摄影和实时转录、实时翻译和智能图像处理等，就不难看出。 谷歌对 G2 上的 ISP 与 TPU 信心满满。最后再说说明年才上市的 Pixel 平板。Pixel 平板的定位和策划让我至今都非常困惑。我隐隐觉得是谷歌看到了疫情期间线上教学的蛋糕，本着我上我也行的心理，也想靠 Pixel 平板分一杯羹。然而平板项目才开发一半，疫情竟然出现了转机，被打了一个措手不及，只好往智能家居的方向发展。 虽然 Pixel 平板的外置音箱底座概念不错，不过联想早在几年前就推出了一模一样的产品。而不少专门做智能家居解决方案的公司会选择购入亚马逊平板来进行魔改，刷入定制 ROM。当然了，高端一点的方案都是清一色的 iPad。Pixel 平板的受众可能不太乐观，我倒是对这台平板还挺感兴趣的。要是可以与手机一样提供三年系统更新和五年安全更新的话，我倒是有兴趣买来试试。 说到平板，小米平板五安卓十三出了吗？PC 模式正式版出了吗？对我就是在边试小米平板，我的小米平板四反正已经用上了安卓十三。各位对小米平板四安卓十三有兴趣的话，不妨关注一下我的频道。过几天我也会分享一下小米平板四刷入安卓十三的体验。这次的谷歌硬件发布会给我的感觉有些仓促，而重中之重的 Google Tensor G 二又隐隐有点在学苹果摆烂。 然而，目前的安卓手机 SOC 中，别说碾压 A 十六了，连能战胜 A 十四的芯片都寥寥无几。作为与 iPhone 同样软硬件两手抓的 Pixel，是不是得在硬件上稍微上点心呀？本来我还想拜托好哥们儿海淘一个 Pixel 六 A 合约机试试，结果 Pixel 七一发布，Pixel 六 A 合约机集体涨价，真有你的谷歌！